Bonjour. Une intervention sur une machine électrique doit normalement se faire hors tension. Dans le cas échéant, il faut prendre des mesures de sécurité pour être à l'abri du danger électrique pouvant occasionner des dégâts corporels importants comme nous voyons dans ces illustrations. Avec M. Absamad, nous allons voir maintenant comment il va utiliser des moyens de protection pour travailler en toute sécurité sur une armoire électrique. En haute tension, les moyens de protection sont renforcés. Rappelez-vous qu'il faut toujours respecter les normes et les consignes de sécurité convenables.